saya lagi hari ini saya di pasar saya mau review toko Indo titik moon ya guys let's go ini dia apa Maret guys apa Maret apa Maret apa Maret apa Maret kita taruh sini terus kita lihat isinya apa ini pupuk gerakan spesial untuk teman saya mie seperti ini guys jajana kerupuk 14 dolar 27 dolar banyak banyak tempe 14 dolar uh, oh, singkong jagung empat Korea Korea min ruko ruko lagi ya guys isinya coconut minyak Indonesia bimoli bimoli ke atas lagi nah. Bumili ka dyan yan. Video po. Kaunti. Okay. Tara! Ito po indoor Cherry, cherry. Susu. Mami, mami. Siti Kolifa. Siti Kolifa. Gue yang bisa ngomong Siti Kolifa ngono ya, Ce? Ada sikat gigi enggak? Sikat gigi. Oh, no koyo. Oh. Enggak oh. apa-apa. Siti Kolifa. Siti Kolifa. Cewek apa cowok, cewek? Toko Filipinnya. Kita masuk. ini guys. Guys. Isinya guys. Gini. Semua ada kalau ini lengkap. Filipin yang ini lengkap nih bumbu gorengnya dan biskuit semua suka Filipin ini guys namanya juga Filipin Filipin susu kopi antri tapi orang ngerti ya jadi tanggung pasir halo mas bye